ng thumbnails. So, uh, this video is all about paggawa ng YouTube channel. So, marami nagtatanong, paano nga ba gumawa ng YouTube channel? Ano yung mga kailangan? So, dito, unang mga need is gagawa ka muna ng Gmail account. Dapat may Gmail account ka. Kasi yung Gmail mo, siya yung ikaw connect mo sa YouTube channel mo. 到啦。 dan tunggu sangat dan baik birthday and gender so bagaimana or yung iyong ilagay. So, lang natin yung another password for confirmation. So, next. yes, I'm in. Pindutin nyo lang Ayan yung Gmail account nyo. Then, privacy and terms, lang yun. Then, punta na tayo sa YouTube app. kung may existing account ako dito. So, pindutin nyo lang yun. notification channel. So, pindutin nyo lang yun. Then, ayan na. Ito na yung nagawa nyong channel. So, nasa inyo kung i-customize nyo lang siya. So, click nyo your channel. Tapos, makikita nyo yan. Then, kung gusto yung bago yung pangalan ng channel nyo, pwede yan. And then, create channel. So, after na makikita nyo na yung inyong sariling channel. So, wala pa siyang video. So, nasa inyo na kung mag meron siyang mga uh, videos, playlist. Yan, so siya ka mag-upload sa video. Meron siyang playlist, channels, and about. Kung kailan nagawa yung inyong channel. So, yun, ganun na kasimple paggawa ng YouTube channel. Kailangan ay may Gmail account ka para i-connect mo yung Gmail mo sa YouTube channel mo. So, yan.